come come come B B B B B shut up shut up يا رجال بالزمه راح بين حالك تم نشر آخر لاعب باق تبقى عدو واحد أمر طواف الرسم صدقك صدق انك سواح يا شيخ لا أحب ألعابك يا سايفر فلا تتجسس علي أعيد تلقيم من أجلك يا أختي нашего Цетера. بقى عدو واحد ايه ريد فيري لو 1 اتش بي spike. الفوز لا يوجد خيار آخر هيا بنا سترجح بصيرتي كفتنا الظلال متحركة هنا زرعت السبايك هنا المدينه بحاجة إلي ولا يمكنني البقاء بعيدة لوقت طويل لننتهي من الأمر بسرعة في ايه رصد عدو في بي حط السبايك في اي تبقى عدو واحد أترى ما تحت غطاء رأسي يا سايفر هل يصيبك بالفزع؟ استعدادا ساسكت بريتش المعادي من التالي؟ عدو واحد سقطت السبايك في A باق تبقت ثلاثون ثانية oh what fuck hello Phoenix hello no time go تبقت عشر ثوان تايم انا فكر على ابوك ابن الكلب اذا انت عربي كنت معك لا استطيع الانتظار فلنبدا الان تم نشر الساهر أعرف أين أنتم تحديداً فينيكس فكر جو بلانك أعيد التلقيم تبقت ثلاثون ثانية جو داي فينيكس جو داي آخر لاعب باقي سقطت ال spike في B. حجب الرؤية سيهربون ثم يموتون Give me a spike. Give me a spike. No. Go, go. I fuck your mother. No. سيدة عدو في بي عدو واحد سلام عليك تبقت ثلاثون ثانية توقعت مقاومة أكبر أجدهم فأقتلهم ببساطة دور أسبايك يا رمة خذ خذ خذ يا كلب خذ خذ خذ يا كلب يلا تكي تكي تكي فينا تكي فينا لا لا شيل شيل شيل أحرقك تم نشر الذات أعيد التلقيم لا تنهض لاعب باقي لدينا سقطت سبايك بي e فلنقضي على هؤلاء الحمقى أحتاج هذا من التالي؟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 فقد بدأنا بقى عدو واحد سقطت لسبايك في الوسط آه، يجدر بكم مجاراتي